ええ、めっちゃなんか、あざになってるよ。マジでわうわ、やばえ、そんななるごめん。どうしたらいいかな。さあ、始まりました。しおチャンネルの翔太です。今回は 今回は朝起きたら翔太が顔腫れてたらどういう反応するかです亮は普段寝相がちょっと悪い方でで結構あの何ていうのかな枕元のところにこういう風な癖があるんですねこうやって寝る癖があって普通にこれで顔僕ここに寝てるからこうなることがしょっちゅうあってで別にそれがあざになることはないけどもし今日起きて 朝になってたら彼はどういう反応するかっていうのをやっていこうと思いますひょにょそのためにですねこれはえっとああやっとできるえっとなんだっけアイシャドウアイラインアイシャドウかアイシャドウを買ってまいりました今回はこれで目のところに引いていこうと思いますどうやって開けるんだこれ何色使ったらいいのこういう時 茶色でいいんかなえめっちゃなるんじゃないえ俺本当にわかんないんだけどこんなんでいいのかなおわえバレるバレるバレると思うこれ本来の使い方じゃちょっと違うんですけど すいませんがご了承ください <laughs> なんか青タンになる方がいいんだよねどうやってしたらいいんだろうなんか違う色も足してみようちょっと鏡見てくるまだ足りないまだ足りないまだまだ足りないよこれっていうかこのアイシャドウこの先どういう使い道で 手ばいいんだろう誰かいりますか <laughs> あえいいんじゃないうーんなんか足りてんとか足りてないのかわかんないけど多分いいけどもう少し寝た方がいいのかもしれないこんな感じでいいかなこれでいい完成しましたはいというわけで今回は顔を朝年下彼氏が怪我してたら量はどういう反応するかを 検証していこうと思います。それでは、やっていこうと思います。終了 起きる。ね、昨日ね、昨日、りょうさ、いつもさ、うん、枕のところにさ、うん、あのさ、こうやって、こうやって、わかるかなこうやって寝るじゃん。こうやって。うん、いつもさ、顔ガンってやるの。 嘘してないよ。いや、本当にそれ、本当にしてんだよ。こうやってやる、寝る癖はあるの知ってたなんか言ってたよ。言ってたよ。本当に。で、それで、昨日、すっごくめちゃくちゃそれで、ガンってされて、えー、俺は、うわっってなったんだけど、まあそのまま寝たんだけど。ツインの方がいいんじゃないですかね。そういう寝方をする人は。 だってさ、だってそうじゃん。だってさ、こうやって寝るやつと合わないでしょ、一緒に寝るやつ。いないだよ。大丈夫起きるうん。ああ。ああ。ああ。うん、え何痛いの痛い。目見えてないから全然わかんない。 あれ、メガネどこあったっけこっち。え何え、めっちゃなんか、あざになってるよ。ええええ、目腫れてない鏡見たマジでうわうわ、やばえ 痛い。痛い。いや、そりゃ痛いでしょ。痛かった見して見して見して見して見して。え、そんななる痛かった。ごめん。どうしたらいいかな。え、なに肘いつもこうやって寝るじゃん。知ってるよね、それ。うん。え、やばくないこれ、色が。どうしたらいいかな。え、冷やせばちょっと待って。そんななる痛かった痛いな痛い痛い。なんかあるかな 家見なかったの自分で起きていつものことだなって思ってたからうんうんえー、ごめんそんなななってたのえ全然気づかなかったもうもしかして、うんこれは一緒に寝れないかもしれないこの寝相の名前えー、大丈夫これ自分でほら冷やして冷やしてるねああごめん ああ、ごめんごん痛いちょっと今はそんな痛くないよ本当うん大丈夫大丈夫気にしないでいや気にする大丈夫だからそれ本当にあの気にしないでよえーねごめんじゃあ寝寝相変わ寝相を変えられますええ、気をつけるよえでもどうやったらいいの寝てるこうこうやって寝てこうやってこうやって 押さえて押さえて。うん。こうやって寝て。 <laughs> 無理よ。手錠で寝ますか、じゃあ。いやな、やだよ。えー、だって別々に寝るにもさ、ないよ。いや、違うよ。りこっちが、うん、俺向こうがこう。ああ、頭す。そしたら今度、かかとでやっちゃうかも。やだ、痛くなっちゃうな。え大丈夫うん、まあまあまあまあ、大丈夫だよ。うん。 見して見してもう一回見してすごいね色があやべえ何やべえちょっと痛くなってきた突あーマジで突然痛くなってきたどうしたらいいあーあーどうしたらいいああああなんか痛み止めとかなじゃあじゃあ目夫婦して目夫婦なんなんで目夫婦したら治る目目目にゴミ入ったかも あ、そういうことえ目、目開けてる目ゴムが何 <laughs> どういうことよ。何痛み止めかなんか飲むないでしょ。目の痛みを治す薬なんてあんのえ、だってほら、解熱剤あるからさ、それでさ。え、それってさ、解熱剤って何目の痛み関係あんの生理痛、頭痛。あ、ほんとせは、吐いた。 火事じゃないんですよ腰痛肩こり筋肉痛目板とかあるんですかあ打撲痛あるよ打撲痛うんえ飲みないやでもりょうちゃんうんこんなの薬に頼らなちゃいけないと思うの俺どういうことよ痛いんでしょ何何何何ハグしよう 仲直りしようとりあえずえ仲直りはあのそうだよ <laughs> そうだよ喧嘩してるわけいやでも僕怪我させてんだからごめんそれはもうあのごめんなさいもう終了気をつけるわうんいやまあまあまあいいですうんいいいいいいのつけとかなくてうんまあ大丈夫よこれ石鹸で落ちるかなえどういうこと 猫落とししてこよか <laughs> メイク落としってどういうことよえなんか色ついた <laughs> ごめんね何何したのアイシャドウをえー、えでもごめんねごめんねごめんなさい、ね、ごめんなさい ごめんごめんただ本当にネタが悪いんだよいつもうんこうするしマジで顔で当たって俺いつもきてるしあそうなのうんだからちょっとその痛みを分かってもらおうかなって思ってへえでもなんか本当とあざっぽい取れた <laughs> 何いや寝相直してよひょにょはい今回は朝 年下彼氏が目を打撲させてたらどういう反応するかをやってみました騙された、はい、面白いと思ってもらえた方そして思ってもらえない方も全ての方も全部全部全部眼鏡の方も <laughs> 年上の方も年下の方も全て全て全て高評価お願いしますお願いします、はい、インスタツイッター TikTok もお願いしますではまた